Natijani bilish uchun kelganida esa unga homilador ekanligini aytishdi. Birinchi bergan savolim shu bo'ldi. Kimdan, xotinimdanmi? Ro'yxatxonadagilar esa keskin javob qaytarishdi. Boshimizni qotirmang. Men ulardan tahlil natijalarini qayta tekshirib ko'rishni, tahlillar almashib qolgani bo'lishi yoki familiyam noto'g'ri yozgan bo'lishlari mumkinligini aytdim. Biroq ular hech qanday xato yuz bermaganini ta'kidlashdi. Familiya sizniki, demak, xoriyon gonotoponlik homilador ayollar gormoni ham sizga tegishli. Sog'liqni saqlash vazirligi adashmaydi, salomat bo'ling deydi. Erkak o'zining homiladorligidan aslo cho'chib ketmaydi, balki hamshiralar bilan hazillashadi uning balki hakkerlar falaknika kompyuter tizimini buzishgandir degan savoliga hamshiralar u adashib boshqa odamning qoni vasiyligini ko'tarib kelganligini aytib javob qaytarishdi hech bo'lmasa nechanchi oyda ekanligimni aytinglar bunday gapni har kun ham eshitmaydi odam deya davom etadi erkak Tomosha ko'rsatishni bas qiling. Bizda halol va vijdonan va bepul xizmat ko'rsatiladi. Istasangiz portalga yozing. Bizda bemorlar manfaati yuqori turadi. Agar bilishni istasangiz, bemorlar bilan muloqot o'tkazamiz, deydi hamshiralardan biri. Voqea almashib qolgan tahlil natijalarini topilishi bilan nihoyasiga yetdi. Ma'lum bo'lishicha, hamshiralardan biri tahlil natijalarini homilador ayolning tahlili bilan almashtirib qo'ygan ekan. poliklinika xodimlarining o'zlari ham qanday qilib bu holat yuz berganini tushunishmadi albatta tahlillar almashib qolgani fojiali emas balki kulgili holatga olib keldi agar erkak qaysarlik qilib turib olmaganda, homiladorligicha qolib ketardi